नेपाल टेलिभिजनका लागि की इन्टरटेनमेन्ट एन्ड रिसर्च प्रालीको प्रस्तुति नगरी नगरी हुन्ना, हुन्ना। भन्दा राजा धेरै कुनै कुनै देशमा राजा पनि प्रजा पनि आउँछन् जोगी भेषमा जुम्रा लिखा भरी कति धेरै केसमा देश बनाउन आए हुन्थ्यो नको भेषमा खाने अन्न छैन बाहिर घिच्ने पिज्जा यो गाउँलेको मर्म नै हो दुख्ने गर्छ गिजा घरमा खाने अन्न छैन बाहिर घिच्ने पिज्जा यो गाउँलेको मर्म नै हो दुख्ने गर्छ गिजा अर्थ गृह प्रशासनमा कोही नभए हुन्न यो देशको विकृतिले कसको मन छुन्न नगरी हुन्न नगरी हुन्न नगरी हुन्न आजको लागि केही होइन आकाशमा चाहिँ के छ र हेरेको के तिमीले होइन सबैजनाले मजाले मङ्गीले आकाश जुन लगाइसक्यो आकाश जुन लगाइसक्यो भनेर भन्थे हुन कति बाँकी रहेछ भनेर हेरेको यति रहेछ ए नजिस्कन भने महँगी बढेर कस्तो भएको छ भन्ने कुरा तिमीलाई के थाहा छ र बुढो के आसर ज्यालो है कहिले काहीँ कतै हिँडुल गरे पो थाहा हुन्छ अब चुनाव हारियो सधैँ घरको घरमै थियो नि यो बुढा अनि कहाँबाट थाहा होस् अनि भाइ दिदी आज पनि यही कर्कलो भने ए तेरिका बजारबाट यसो सय रुपियाँ मासु ल्याएर झोलाला पाए कस्तो मजा हुन्थ्यो ओठ काटे मुखलाई खुदा हाल्यो सातु सय रुपियाँ मासु मात्र ल्याएर हुन्छ सय रुपियाँ मासु मात्र ल्याएर हुन्छ त्यसमा हाल्ने मरमसला चाहिँ को तेर बाउले ल्याउँछ तेरो बाउले ल्याउँछ हो भने अहिले त झन् खाने तेल चार सय रुपियाँ लिटर पुगेको छ बुढो चार सय जाब सयवटा रुपियाँ मासु ल्याएर मजाले मेरो चार सय रुपियाँ तेल खर्च गर्ने त आश्चर्य है मैले त तपाईँसँग छ कि भनेर पो सोधेँ त मसँग कहाँ हुन्छ पैसा के अरे भइगयो त के बुढो अब उसलाई पनि त यो कर्कलो खाँदा खाँदा वक्क लाग्यो होला कहिलेकाहीँ मुख फेर्नलाई पनि त भनेको हुनसक्छ नि त त्यही त पाडो पाए पनि पाडी पाए नि भत्तोलाई बेउती भने जस्तो जे घरमा पाकेको छ त्यो लप लप त्यसो भुँडी हाँस्यो होइन मलाई त आजभोलि तिमीहरू दुइटै देख्न रिस उठिरहेको छ है ल अब म देखेपछि तिमीलाई किन रिस उठ्नु है बामाले उहाँ भैँसीलाई सार्न लाग्दाखेरि मजाले यही गर्गलो पकाएर खुवाउँथे घर में बिना घुटन को गर्गल पालन था एक महीना भो अहिलेसम्म एक्ल सुन भएर बोको घर के बाहर नहीं कहिए हमारी में है तैया हमारी दुख वही टाइममा फोन आनु है जे कसले गर्नु है हाम्रो बुढियाले फोन गरेको छ हाम्रो बुढिया पनि कति कति गर्न सक्छ कहाँ बुढिया भन् हाम्रो यो महिनामा कमाइ छैन म अर्को महिना पैसा पठाउँछु ए बेटा जङ्गले पहिला त मेरो बात सुन अब तैँले पैसा पठाउनु पर्दैन बाबुजी हाम्रो बुढिया त आफ्नो बुढियाको कुरा नगर बेटा तेरो बुढिया त यहाँ मेरो नाकै काटिहाल्यो किन नाकै काट्यो भने तैँले बिहे दार्ता गर्न चाहिँ अलि ढिलो गरिस् त्यही भएर अर्को केटाले यहाँ बिहे दार्ता गराएर उहाँ भगाएर लगिहाल्यो चिन्ता नगर बेटा म अब पहाडमा आउँदैछु तेरो बिहे अब त्यही पहाडको केटीसँग गर्नुपर्छ अनि मात्र ऊ बुझ्छ अरे हनुमानजी यो पैसा भनेको कसले बनाउनु भएछ पैसा कसले बनायो पैसा अरे होस् त यस्तो होस् तर कसको होला अङ्कल अङ्कल मसाज हुन्छ यहाँ अङ्कल भन्नुभएछ भन्नु भन्नुभएछ अङ्कल हँ बचानु त्यसलाई भन्नुभएछ अङ्कल लुरे अब तँ चाहिँ यहाँ माटो खनेर बस अनि तैँले एउटा कुरा थाहा पाइस् त के कुरा दाइ त्यही बालेनले जितेको कुरा त होला नि त्यो कुरा त मैले थाहा पाइसकेँ अब त्यो बालेन आमा नलेन होइन के त्यो ठेकदारको कान्छी दिदी छैन त्यसले त घरै छोडेछ नि त ला हो र दाइ अनि त्यो कान्छो भिनाजु चाहिँ के गर्दैछ त के गर्दैछ के गर्दैछ आफूले देखाएको छैन दुःख पर्दैन माइती मेकी भनेर रुँदै बस्दै थिए दाई अनि कान्छु भिनाजुलाई पनि भन्नु पर्यो नि त अब देखे पो भन्नु अब कहाँनिर गएर त्यो जहाँ ढोकै होला अब तै पनि खोजु ल म चाहिँ लाग्यो है त बाख्रे दाई ठेकदार साहबलाई पनि भनिदिनु है जे भए पनि दिदी हुन् ए ल ल जिते पनि के नाप्यो र अब मैले यो भट्टीमा रक्सी उधारो खाएको कसैले नतिर्दो रहेछ अब आउने अर्को चुनावमा त पहिला यो भट्टीको रक्सी उधारो खाएको पैसा तिर्न लाउँछु त्यसपछि मात्रै भोट हाल्छु ठगे नि मलाई माया जाउँदै तैँले थाहा पाइस् त किन खान पाउनु ए यहाँ दुई हजार नौ सय छत्तिस रुपियाँ छ त मुला बाख्राले तिर्दिने हो फकटमा दिमाग खान्छ यार तैँले खाएको तेरो काटोको पैसा मैले किन तिर्ने हो झन् उसको बुढीले घर छोडेको थाहा पाएँ कि पाएन भनेर सोध्नु आएको झन् उल्टो भयो ए हो र मेरी बुढीले घर त छाडिरहन्छे घर छाड्छे माइत जान्छे माइत छाड्छे घर आउँछ त्यही त तेरो ससुराली खुब बस्ने ठाउँमा छ बुढी चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो होला बस चढेर ए बाख्रे ए बोगा अनुहार परे बाख्रे मुला गयो गयो जाऊ नि त होइन फेरि यो मेरो अर्धाङ्गिनी कहाँको चाहिँ बस चढिसे त यार माया हो ब्रदर पनि विभिन्न दिने मजा लिने क्या अब होइन थोरै चेना भयो कि ध्यानमा बस्दिने पुरै अनसनमा बस्दिने अन्त त्यस्तो होइन नि रेम्बो यसरी जिन्दगी कसरी चल्छ भन त न खल्तीमा डो छ न हातमा सिप छ यसरी त चल्दैन नि Rambo American gentlemen continental five star सेगनलाइजेसन हुगलाइजेसन फ्राइजेसन कोकलास्टिक मिरिन्डास्टिक फ्यान्टास्टिक लिपस्टिक एन्ड चिपस्टिक यति खतरा इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छेको हैसियत मिल्ने कामहरू पनि पाउनु पऱ्यो क्या होइन गेटमै दुई चारजनालाई यस्तो गरेर सल्युट हान्ने काम हुनु पऱ्यो नि होइन इस अन्त पाउँछस् तैँले सल्युट खाने काम नै पारा हो भने सल्युट खाने त होइन कि पाउरोटी खाने काम पाउनु पनि गाह्रो छ ल हेलो हजुरहरूसँग बाइक छ भने मलाई मार्केटसम्म छोडिदिनुहोस् न प्लिज मलाई अलि हतार पनि छ ब्रदर नि पनि विभिन्न दिने मजा लिने क्या अब होइन हामी जस्तो हामी जस्तो अन्त भुक्क फुलेको देखेर भनेको नि त क्या ह्यान्डसम देखेर ल अन्त छ नि हामीसँग बाइक किन छैन अन्त तिमी जम्मा पन्ध्र मिनट पुरा कि हामी फास्ट गएर ल्याइहाल्छु बाइक ल ओ रेम्बो हिँड त गएर ल्याइहाल प्लिज फास्ट आउनु ल काममा जान्छु नि है जे सक्छु त्यही गरौँला तर बिन्ती छ यो जाँड चाहिँ नखाउ न दुवैजना मिलेर ऋण तिरौँला कि हँसाउने कम खसाउने ज्यादा क्या अब होइन जिन्दगी चाहिँ धोती न टोपी खडेरीमा धान रोपी भने जस्तो भइदिइरहेछ अब कहाँ छ क्या बाइक किन छैन बाइक अन्त हामीसँग पो छैन त पुरा गाउँमा त बाइक छ नि प्लिज रेम्बो जसरी पनि खोज्नु पऱ्यो क्या केटीको सवाल छ घन्टा घर पशुपति भने जस्तो समबडी नो नोबडी होइन sometime veg curry any time chicken गरी क्या मबाट यो काम हुँदैन प्लिज रेम्बो यार यो मेरो लास्ट हो क्या केही त हेल्प गर्नु क्या My cue to when you talk. I put a little spell and I rock. देखो प्रेशर कुकर गैस चूल्हा बनाने ए हजूर आए हजूर प्रेशर कुकर बिगड़े को गैस चूल्हा बनाने के पुत्र चूमा ए बिगड़े गैस चूल्हा प्रेशर कुकर हर बनाने मालिक जी हाँ, बिगड़े को प्रेशर कुकर अच्छा ग्यास चुल्हा बनाने हो ल यो जङ्गल हेर्ने अचम्मै गर्छन् भने सिजनेबल छौ त तिमी त कहिले कपाल काट्ने कहिले प्रेसर कुकर बनाएर हिँड्ने <laughs> अरे मालिक नि हातमा सिप छ त के भयो जेको व्यापार राम्रो हुन्छ त्यही गर्ने हो अनि कपाल काट्न चाहिँ छोडेको जङ्गले <laughs> छैन मालिक नि छैन त्यहाँ जुन काम आउँछ त्यही त गर्ने हो त्यो कपाल काट्ने काम आयो भने ओ पनि काटिदिन्छु अब कुरा त ठिकै हो जङ्गले तर म कहाँ कुकर बनाउनु नै छैन अब कुकर बनाउनु नपर्ने भयो र के भयो त मालिक नि त्यो ग्यास चुल्हा बिग्रेको होला त्यो अरू अरू चिज बिग्रेको होला अर्थ केही बिग्रेको छैन अब तिमीले मान्छे बनाउँदैनौ होला मान्छे बनाउने हो त बिग्रियो भने म कहाँ त एउटा मान्छे हो ती पनि छैनन् अहिले यहाँ घरमा बेडा मुटु खाने कुरा गर्नुभएछ मालिकले डेढादेखि त्यो मान्छे बनायो मान्छे बनायो अरे मान्छे बनाउने कुकै बनाउने होइन यो जङ्गलले बुझ्न चाहिँ के बुझ्यो कि मलाई नि बोल्न आएन हौ ठेकदार साहब ठेकदार साहब ब्रदर पनि दिदी नदिने मजा लिने के ठेकदार साहब त्यसो भनेर आउँदैन क्या ठेकदार ब्रदर ए ठेकदार ब्रदर अनि अब दाईलाई खोज्नु भएको भने दाई त घरमै हुनुहुन्न के काम थियो कुन्नी त्यस्तो केही होइन कि भाउजू हामीलाई बजार अर्जेन्ट जानु थियो कि हो अन्त ठेकदारले बाइक दिन्थ्यो कि भनेर खासमा कुरो के भने नि भाउजू हामीलाई चाहिँ अमेरिकाको मलेसियाबाट साथीले होइन डो हालिदिएको छ क्या त्यो निकाल्न जानुपर्ने क्या अब होइन हुन्छ अब हजुरहरूलाई त्यस्तै अप्ठ्यारो परेको भए लिएर जानु न त भाउजू अप्ठ्यारो मात्रै होइन क्या होइन मा अप्ठ्यारोहरू परेको छ क्या होइन ल भाउजू ल म ल्याइदिइहाल्छु लगाएको आउँदैन कि क्या हो के भइदिइरहेको क्या यो बाइक पनि चेक गर् त पक्नु क्या अन्त के भयो कि अन्त पक्र एकछिन म एकचोटि चेक गर्छु ल केलाई छैन जस्तो छ कि ब्रदर हेरौँ त एकचोटि यहाँ कसरी ला यार अन्त त्यसलाई पो रहन्छ क्या अब के गर्ने क्या घन्टा घर पशुपति गर्ने खल्तीमा सुक्को डो छैन पुरा तरुनी राखेर घुमाउनु पर्ने त्यो पनि बाइक मागेर क्या अब होइन ल्याङ नगर न क्या अब तेल चाहिँ कसकोमा होला क्या अब ब्रदर पनि विभिन्न दिने मजा लिने क्या अब होइन यो महँगीमा तेल र कलियुगमा फिमेल पाउन गाह्रो हुन्छ क्या ब्रदर होइन हेत्तेरी क्या अन्त त्यो केटीले के भन्ठाने होला क्या अब सुकै क्या काँडो पनि अहिले नै बिग्रिनु पर्यो क्या अब होइन ब्रदरलाई टेना हो नि होइन पहिला बेला आज घोरामा मोटरसाइकल आनन्दले घाम तापेर बसिरहेको छ आमै तपाईँले गर्नु खोजेको के के यो बढी जान्ने किन भयो त मेरो घरको गर्गल र भात त खा छ त एक सय असी रुपियाँ लिटरको तेल कोतिर बाले हालिदिएछ तान हुर तान बुढालाई बरु मजार भिरबार खसालिदिनुपर्छ है क्या हो कस्तो नमजाले लडेको हिँडिन् मजा ल मजाले ए पो पो होइन के भयो गोरी तिमीलाई हेर्नु न दाई घाँस लिएर आउँदै थिएँ एक्कासी चिप्लेर लड्यो भनेको होइन हातभरि चोटै चोटको छ त अनि हस्पिटल जानु पर्दैन त अँ दाइ कसरी पो जाने होला गाडी बजार नपुगेसम्म लाग्दैन म छैन यहाँ म छैन म लगिदिइहाल्छु नि हेर हेर यी पापी बुढा तरुनी भनेपछि त हिँड घर बाइक लिएर आउँ अनि त्यसपछि तैँले यो गोरीलाई मजाले हस्पिटल लैदे ल एक एकैछिन आराम गरेर बस है म ल्याइदिइहालेँ ए हिँड्यो छरिदिएँ नाच्यो है ल धेरै बासी भा मैले भनिदिएको नि त्यहाँ घर गइसकेपछि गोरीलाई हस्पिटल लान आँट्यो भनेर भन्ने होइन नि तेरी दिदीले त्यो गोरीको मजाले नाम मात्र पनि सुन्न चाहन् कुरो बुझिस् हुन्छ हजुर अनि के चाहिँ भन्ने त अब आज भन्ने जे जे भन्नु पऱ्यो नि म छैन म सबै कुरा भन्छु अब यसो भन्ने बजारमा मेरो टेन्डरको काम पऱ्यो भनेर भन्छु भतिहाल्छ त्यति भए गयो नि अनि भिनाजु ती तिनजना एउटै बाइक जाने अनि के भयो त बिचराको हात दुखिरहेको छ समाउनु सक्दिनँ मैले बेला बेला यसो समाइदिनु परेन जान्ने हुन्छ हिँड्नु उरुरी अहिले त यी बुढा यस्ता छन् उमेरा जान कस्ता थियो होला अन्त कस्तो बेलामा चाहिँ बोलेछु क्या <laughs> ब्रदरको अब यो नखरा केही काम छैन होइन त्यो केटी पनि कता चल्दिसकी अब त्यो यो मोटरसाइकल भन्ने ठाडोलाई या किक दिएर नि छ नि त्यो ठेकदार कहीँ पुऱ्याइदिउँ अन्त तेरो कुरा पनि ठिक हो कि तर त्यो केटी हामीलाई कुरिरहेको छ कि छैन एकचोटि चेक हान्दिउँ नि त हुन्न नगर्ने पनि अझै त्यहीँ बस्किरहेको क्या अब होइन अरे आयो पुरानो मसिन बिग्रिएकै खिया लागेकै यो महँगो पेट्रोल डालेर सफा गर्नको लागि यहाँहरूको गाउँघरेमा आयो कि हजुर दङ्गले ब्रदर हामीलाई एउटा सानो हेल्प गर्नु पर्यो क्या अरे तपाईँहरू न कुरा गर्नु त्यस्तो टाइपको हेल्प चाहिएको हामीलाई बचानु बचानु बचानु तपाईँले यति कुरा बुझ है ब्रदर समथिङ लाइक द्याट होइन but I thinking very nice हो क्या होइन how good this is to me I don't care but I love you too हो क्या ब्रदर होइन the young farm girl was too ambitious but made many ambitious plan for using her mom While going to the market, she decided to sell the milk in order to buy some chicken and buy some goats after her return. अरे हाम्रो इङ्ग्लिस सिनेर कहाँ जानुभयो हाँ बुझेर जानुभयो होला अरे हजुर चाबी लिएले एकछिन यो बासी बासीभातलाई लिएर मजाले बजारसम्म पुगेर आउनु पर्यो ए अघि त खुब एक सय अस्सी रुपियाँ लिटरको तेल होइन कसले हाल्छ भनेर भाइलाई जोताउँदो खेल्छ अहिले तिमीलाई चाबी चाहियो त्यस्तो होइन कि अहिले भर्खरै उहाँ बजार टेन्डरको कुरा आयो बुढी त्यही भएर जान्छ चाबी चाहिँ लिइहाल्छ ए चाबी चाहियो चाबी त भयो पो तिमीलाई अघि रेम्बो र बर्दर आएको थिएँ भाउजू इमर्जेन्सी पऱ्यो मोटरसाइकल दिनु न भनेर भने मैले त दिएर पठाएँ अरे भवन एक सय असी रुपियाँ लिटरको तेलले छिमेकीलाई रोजाइ होइन तेल त मैले सक्दै थिएँ कसरी चलाए तिनीहरूले खै हिँड त मोटरसाइकल लिन जाउँ मोटरसाइकल लिन एकछिनमा त ल्याइदिइहाल्थ्यो नि होइन के भएको छ ए बुढा बुढा ए बुढा ठेकदार सब हजुर कति बेला आउनुहुन्छ भनेको मलाई त साह्रै गाह्रो भयो भने ए तँलाई गाह्रो भयो पख तँलाई सजिलो बनाउन म आउँदैछु सबैको त एकदम पक्का हुनुहुँदो रहेछ खुसी लाग्यो बाई जाम बाबा ए होइन बाख्रे भने कि बाबा भने बाबा नै भनेको कि जाउँ न ए जानु र ब्रदर नि पनि विभिन्न दिने मजा लिने क्या अब होइन बाइकवाला भएपछि त पितृ भयो नि भइदिने क्या किन नहुनु त पितृ भयो नि मुला पुङ्गा हो मेरो बाइक मजाले चढेर तिमीहरूलाई तरुनी उमाउनु पर्ने ब्रदर छिटो धरम न ल यो लिखेले ठुलो स्वर गर्यो कि बाइक टु बाइक केटाहरू बोलाएर भोलि सुझ ल होइन बसौँ बसौँ मुला भातहरू मेरो बाइक चढेर बडा तरुनी उमाउने तिनीहरूले बसौँ होइन कहाँको टेन्डर होला तिम्रो नकरी हुन्न नकरी हुन्न नकरी हुन्न नकरी हुन्न दिन दुखी रोगी पीडित घृणा हुन्न त्यसका लागि आफैले केही नगरे हुन्न गाउँ समाज राष्ट्रको लागि केही नगरे